сол дарылар бар ғой үнім шықпай жатады үнім шықпай жатады ооба бар азыр жеті мың бес жүз бәке қанша жеті мың бес жүз үнім шығып кетті ғой чоңыз албай деле койсом болот да эми жок байке врачтар жазып бараткандан кийин дарыланышыңыз керек да антпесе тынч албай каласыз эмне мен муну алгандан кийин деле баары бир тынч уктабайм го акчаны эстепм <laughs>